Часто говорят «не тесно», но смотрят на других как чужие. Мне иногда кажется, люди не понимают мысли этого выражения. Потому что мы еще слушаем сегодня такой «я русский, он камерунец, она африканка, ты китайцы, они европейцы, вы азиаты, а мы американцы». Неужели все это важно? Конечно, у нас разные национальности, но мы живем в одном мире. Где бы ни родились, не лучше и не хуже, чем другие. Хотя бы коронавирус нам это напоминает. Откуда он и как распространяется, не главное. Главное в том, что он дам нам понять одно. Та проблема, которую считаем чужой, может стать нашей. Мы все живем на земле. Хотя у нас разные языки, культуры и традиции, мы все братьев.